කියන එක ඔය වීඩියෝ කරන මල්ලි මතක තියාගන්න ඕනේ. අනිවාර්යයෙන්. අරම පුදුම දුර්ලභ ගණේ ගල් බෝතල් අතර මේ ගල් බෝතලට හිමි වෙන්නේ සෝසියසි ස්ථානයක්. බලන්ටකෝ අතිවිශේෂ කියලා කියලා ගහලා තිබුණට මේක ගහලා ලොම්පේට් පෙන්න අපි අඟුණු කොපල සිට යන්න ඕනේ කියන එක ඔය hina වෙන නුවන් මල්ලි මතක තියාගන්න ඕනේ. හිමින් කහන්න ඕනේ. තව දෙයක් තියෙනවා නම් ගිහිල්ලා බෙහෙත් ගන්න ඕනේ කියන එක ඔය hina වෙන මල්ලි මතක තියාගන්න ඕනේ. බලන්ටකෝ මේ මල්ලි වීඩියෝ කරන අපූර්ව බලන්ට අරම පුදුම බැදුම් අතර මේ බැදුමට හිමි වෙන්නේ සුවිශේෂී ස්ථානය ගත්ත ගමන් හිරුණා බලන්ට අරුම පුදුම දුර්ලභ ගණයේ පුද්ගලයන් අතර අලන පුතා කැමරක මේ මහත්මයාට අරුම පුදුම දුර්ලභ ගණයේ රවුල් අතර මේ රවුලට හිමි වෙන්නේ සුවිශේෂී ස්ථානයක් හිනාවෙන්ට බලන්ට දත් විහිදා හිනා වුණාට මේ මල්ලේ කොඩාරියක් ලව්මේනියාවේ ඉන්නවා කියන එක ඔය වීඩියෝ කරන මල්ලි මතක තියාගන්න ඕනේ. hinaවෙන්ට hinaවෙන්ට මේ පැත්තට කොල්ල හැරෙවොම හරියට රජිනිකාන් වගේ කියන එක ඔය වීඩියෝ කරන මල්ලි මතක තියාගන්න ඕනේ. මේ පැත්තට කොල්ල හැරෙවොම හරියට කමලා හසන් වගේ ටිකක් ඉන්ටකෝ සිගරට් එක බේලා ඉතුරු ටික කියන්න. නා නා නා නා නා නා නා නා නා නා